Бро. Батя, батя. Решили выиграть? Не. Вот летишь, Максим. Тактика где, сука? Опа. Я понял. Я понял, Максим. Да, все Как, как, как? Ладно, понял стреляет, сука. Хочу поблагодарить вас за проявленную активность под прошлыми роликами. Надеюсь, этот не обойдет стороной ваше внимание. Кстати, конкурс на 3D Gla из предыдущего видео еще актуален, а итоги будут подведены в следующем ролике. Если ты хочешь забрать еще и эту эмочку, то тебе бы следовало подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, но не простой. Хочу, чтобы вы изложили, как проведете остаток лета, чем будете заниматься и куда планируете поехать. А пока вы спускаетесь в комментарии, хочу пожелать вам приятного просмотра. Быстро нашло. О. 2400 и 200. Но ВГ у них сильная, да. Ой-ой-ой. Куда вы? Разобрались. Там два клопа пикают. Убьешь? Хорош. Нормалин, нормалин. Они, они проходят, они проходят. Не пикай, подожди. Да как, как? А вот так, Ладно, а вот так. <laughs> Два рампа на Б у меня. Два Б. Он вышел. Выиграть хотят. Гряй, если хочешь. Не-не-не, какой авик? У меня тут такая пушка, что сейчас они будут страдать. Подлезь а, Смотри на него, чекает, чекает, потеет, потеет. Ладно. Кинь флешки, кинь, кинь эту флешку. Да. А, он вышел! Убей его, пожалуйста. Опа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> <laughs> Такие придурки. Time to AVP. А что это за смоки? Он не понял, где я. На easy вообще. Вон, смотри, камера с вертолета. Где? В телевизоре. О, нифига. <laughs> Блин, прикольно. Угу. А их тут видно? Не. Ну, блин. Смотри. Стоят, Какое? дурачки, стоят, middle чекают. Ну Два там. <laughs> За что? Мы всего лишь засмотрелись на вертолет. А, меня запушили! Это с пулеметом. Nice, nice. Вот вот. Ни шанса. Надо этим типочкам картиночку отправить, чтобы сильно не расстраивались. За что? За гнилой базары продают. Там перк уже засыпает. Может, ты на фейка зайдешь? Да ты прикалываешься, так же долго искать будет, Максим. can you, uh, Sky, can you heal? Can you heal, Sky? Рампу 2 пикают. Найс, найс. Опа. Time to AWP. О! <laughs> А, он уже, блядь, поумнел <laughs> за один раунд. Может, они бустятся? Да, они бустились. Ой, Максим. Наводи, Сори, старик, я не знал про них. Ой-ой-ой. Трахать, трахать, трахать, трахать. <laughs> Окей, окей. А, окей. Минус 99. Открыл. Я отбатил. Сайте. Но а. <laughs> вынес. Налево, налево. Туда их, туда! Ну я могу показать, как проебать мать на ставках, типа. Буквально за минуты две, блядь. Видишь, он месики свои распускал. А! У меня сейчас сердце остановится. Испугался. Я пул а я фул был. Левый <laughs> Этому выходящему челу вообще так залетело незаконно. Он справа близко. What the fuck is doing, bro? Guys, what the fuck? Там Ой, есть. сыночек, сыночек. Nice. Ты еще тоже апну десяточку на О, смотри, что удумал. Мою же тактику против меня применить. Look at me. Oh my god. And he still catch me. How is possible? He's professional Nega player, you know? I think he has, he has aimbot, man. Full try hard, take this win. <laughs> Major players. <laughs> Оп! Блять, гений, он снизу. <laughs> Давай одет. Он, по-моему, у меня тут, за коробками в сайте. Или мне показалось. Я не понял. Найс, nice, да. Хм, я по нему 7 хитов дал. Лыха. Bro. What the fuck is this? This is wallhack. Oh my fucking. This is wallhack, really. He didn't see me, you know? Fucking gays, yeah. Никто не выходил. Они снизу, скорее всего. Да, да, да. Nice, nice. <laughs> Хорош. Но этих тоже надо картиночкой наградить, мне кажется. Take care, brother. После столь крутой игры я решил немножко апгрейднуть свой инвентарь. И там же, на первом дастике, нашел кс for fun. Сайт с огромными коэффициентами и большим выбором режимов. Сайт новый, именно поэтому на нем сейчас доступно огромное количество бонусов, один из которых, просто подписавшись на соцсети, вы можете залутать немного монет. Крутые режимы по типу костей, где вы выбираете на каком из кубиков выпадет более большое число. Или всеми вами любимый краш, где, кстати, достаточно большие коэффициенты. Живой чат, где реальные игроки делятся своими выводами – а получить 10% к депозиту и бесплатные 50 центов на баланс можно по промокоду в комментариях. Всем удачи! Против них играли вроде, вроде вот Руна Кара мы против Да, да, да, только Руна Кара уже приобрел тиммейта. Кстати, посмотри, блядь, какой выбор карт! <laughs> Лейк даже есть, офигеть. Да, да, да, и новые карты, Хайва, Трейд. Ну вот, шорт нюк убери. Ну ладно, Каблстоун тоже пойдет. Ой-ой-ой, ну разобрались. Попдог нет. Я пушу его сзади, я пушу, пушу, пушу. Взял скаут, не взял. Не <laughs> дотекал, дурачок. <laughs> Мужички. Я резать хотел. Оно не регает, блядь. А меня убили. О, крыса! <laughs> Прочитан. Притаился, тварь. У меня такой план в голове созрел. Погнали, погнали, поводок. <laughs> Давай, давай, давай. Nice. Дурачок, куда ты лезешь? О! Клиент. Где второй, я не понимаю. Ой-ой-ой! Ой, он у тебя на long у. Убил его. У меня у вас. Ой, да что я делаю за статуей? Не, ну это уже он хорошего на паниксе нашел. Да. Что взяли. Да. Ну что-то у них пошло не так. <laughs> Че? Мы не начали, а я уже в тильте с вашего Ева. А чё, сколько у них Элла? 2000. Боты, блядь. Кого стукать будем, выбирай. Верхнего. Давай. <laughs> Верхнего. Убил, найс. Верхнего. Ты выбрал жертву. Да как меня этого с одной, блядь? Все хорошо, не переживай, я решу проблемы. <laughs> Где ты, падла, блядь? Я не понимаю, где он стоит. На. <laughs> Страшно. Типа. Бля, боты против вас, блядь. На. Играйте с дробашами всю игру. Перк, я этим занимался на протяжении всего предыдущего дня, чтобы ты понимал. Так я Самарину. А он... Ну, я сейчас кого Он так, чисто, на подпивасочах. Максим, это вообще лютый. Он рофлит, а я это, такой запасной вариант, понимаешь? Да, да, да, да, да. Да ты, блядь, такой запасной вариант, что хуй знает. Макс, включи лучше ты демку, нахуй, у тебя динамичная война там. Я понял. <laughs> Дай демку, Аквамарин, Такая тварь, пиздец. На, на, держи, держи. Ой. Плюс W нажми и полетел. Ну, это не плюс W, блядь. Куда? В дверке? Ты хочешь? О, о, о! Я помню, как я на мике нахуй просто плюс В рашил лопи нахуй. Оба дабл. А как не ваншот? Я не знаю. На. Аквариум? Это Шамарин. <laughs> Вот тебе и запасной вариант. Блин! Ну, нормальная тема. О, Максом, найди в сингл и просто сразу зажимай, закрывай дверь и все, и плюс раунд. Рабочая тактика. <laughs> Батя, батя. Это, вот, вот, вот что вы без моей инфы делали? Базар, Максим. Да, да, да. Nice. Рабочая страта. Да, вот так и ники выигрывается. Давай, Максим. Опа, смотри. 3500. А это не кибер? Да, да, да, да, да, я вспомнил, точно. Сюда, 3500, elo, pro-player. Трахать, трахать, сейчас будем трахать киберов. Волосы назад. Нормально, нормально. Не-не, он меня затыкал. О! Ой-ой-ой-ой-ой. Не подозревает даже ничего. Он каленый? Да. О, <laughs> Фларыч! А он вообще фуловый, я не знаю. Да, бывает. Sorry, батик. Пикает меня киберспортсмен. Два лонка у меня близко, близко, близко. Nice. Кидается, смотри, какой злой. Дружочек, дружочек ползет, ползет. Калашик. Давай с этого камня runboost попробуем сделать. С первого? Ой, хорошо. Он меня не видит. Я буду ре... Зать. <laughs> Ага, заметил, заметил. Он ставит. Я его испугал. <laughs> А! Шесть кп моста. Да. Что? Куда ты залез вообще? Что это за позиция? Оу, трахать, трахать киберов, трахать киберов. Ой-ой-ой-ой, какой же тайминг. А никакого тайминга больше нет. <laughs> Он, он спаун стоит. <laughs> Заметил. Заметил, да. <laughs> Мид, походу, у вас, он смотрел, потому что спал съемки. Нет, у вас уже в таверне. <laughs> Он сидит на лангу просто на пиксель. Я думаю, второй сзади. А, да, да, да, да, да, сзади меня обошел. Нет, только не шмаляй. Кларыч, не души. <laughs> Кларыч, не души, пожалуйста. Не надо, дядя! На нож? Ой-ой-ой-ой-ой. Трахать киберов, трахать, трахать киберов. Да-да-да-да, я не попал. Nice, nice, nice. Трахать киберов, трахать киберов. Легенькая, легенькая. Мне кажется, им нужно смайлик отправить. Чтобы не расслаблялись. Do you wanna play overpass? Of course we can. Okay, okay. Okay, okay, okay. But how he have a 0% win rate, 0% headshot и 0% KD and 900 матчей? Uh, cause he how? play only wingman. Only wingman? Ебанешься. Я не знаю, кто ты, но сделай роспись. Я Абсолют. А я Илья. Привет, Илья. Варю. А, а, вилка стоит левая. Зачем они арбор на втором покупают? Ты ютубер типа? Тиктокер. Там. А, у меня проблемы случились. Nice. Решили выиграть? Рампа правая. Не пикай, блядь. Я Сама. пикаю, пикаю. Пала одну, одну. Ай, Много, наверное, попал. Слева сверху, я аквариум. А куда пули летят? У него еще и клан. Дай господи спаси. А, аквариум. Сова дверь. Ой. За что? Аквариум, наверное. <laughs> Мы с ним дверь одновременно открыли, прикинь. Белый. И горит, блядь. А! Ага, я понял. Я думал, здесь нельзя проиграть. Но картиночки в чат у них точно не будет. А чё тут надо делать? Бомбу ставить нужно? Да, все как в обычных напарниках. Короче, Интересно, мы сейчас проебывать будем бесконечно. Я сразу, видишь, заранее уже начинаю просто его дезморалить нахуй. Оба тут. Я без сразу. <laughs> Как же они сложились. Попдок убил? Я дальше иду. Бомба в попе лежит, я его резать, скорее всего, буду. Да, да, да, да, да, я режу, я режу, я режу. Ой, сынуля, сынуля. О, мать, нихуя себе. Ну это, блядь, что это, мать. Ты это... А, блядь, мне не нравится так играть. Где он? Вот тут, вот вот. Там же... Боже, блядь. На тебе второй. О, найс, хорош. Я уже не могу, честно, честно, не могу в эту игру играть. Я знаю, как мы его обманем. Приколом 2016 года. Сейчас мы прыгнем на лангу, он подумает, что я прыгнул в попе. Чекнул уже. Я выйду... Да. Обманщик. А вот теперь мы и поиграем. <laughs> Хуй. А где ласт? Он вдали? Да, он вдали за камнем, крыса. Я не понимаю, он себе там турагентство нанял по дому ходить? агентство, брат. Что происходит? Стрелок. Постреляй мне еще. И тиммейт твой туда же. Два гения. Так, так, так. Ставим. Платим. О. <laughs> <laughs> Где второй? Здорово. Да. Надо с ними тоже картиночкой поделиться, чтобы сильно не расстраивались. Оба тут. Убил? Еще один правее. Пожалуйста, умри! Прошу! Спасибо. тебя сейчас зарежу. Не надо, маг! Куда ты летишь, Максим? Блядь, тактика где, сука? Какая тактика? Я с Авиком, ты, я, я тебе бомбу хочу тебе отдать. Давай. На, бомбу. Убил одного. Класс, где? Поверни. Там оба. Я перезаряжаюсь. Хорош. Ну не залазит, блядь. Ну как меня, блядь. этот, оба. А так и в официалках можно? Да, так везде можно. Ебать, так нормальный скот. Это хуйня, ебать. Прям на краешек правый. А, слушай, я не могу запрыгнуть. Вот сюда. Я не могу Дан! Он на short у у меня. За коробку вот за это. Нет. А, еба... бомжи, боже, идите нахуй. Vertigo. инста. 3700? 3700, 2500. Легко? Легко? Давай разбьем их спокойненько, если они потеть не начнут, конечно. Дефолт без головы? Слева, слева! Ой-ой-ой-ой! Вот он, вот он на 1 хп клатч. Вот оно, летит, летит, блядь, сломя голову. А где 3700, 3700 Yellow Player. Опять, опять. Мид пойдет. Они уже вышли. <laughs> На КТ второй. У первого в глазах я просто безысходность наблюдал. Эй! Эй! Они знают! про меня? Они бустятся сейчас? Да-да-да, они бустились. Потеет, сука, смотри. Меня зовут Микана, и я потею да в напарниках, где нет званий. У меня 3700 ела, и я просто... Ты. Ой-ой-ой-ой, ну допотелись, девочки. Все, домой. Сидят, блядь, пердят. Тут зашли два типочка с 2К циферками. Реалто. Наконец-таки. Надо их поблагодарить за это. Что-то они какие-то злые, смотри. А почему они такие злые? Мы просто хотели карту поиграть. Он на сайте. Крась. ты что не попал? Ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Да что это на, на крыше? А, ну почему? Я сосу. А! Что? Ну как? Ну он, блядь, знает все. Я не знаю, где они стоят. Да что за... Они как гуки, везде, я что сделаю? Фу. Кстати, ты знал, что за карту выйти можно? Вот так вот. Ну что это? хп. Все, я не хочу. Твой сет, белый. Да. Третий, четвертый level? Что? Кого нам кинуло? Улица нет. Один у меня на балкончике. А куда он пошел? А, -а, <laughs> -а, прикинь, мы с ними хороводы водим вокруг дома. Меня увидели. Я хочу спрыгнуть и резать одного. Режь. Ну. Это тоже, походу, тур по дому заказал, бегает, смотрит все. Поставь пачку, пожалуйста. Дай мне тебя убить. О. ха Гений на максе. А, он понял, он гений А, так они даже поиграть не дают, они так слаженно играют, что... Что? Ты его видел вообще? Он на воде за домом. Ай, ладно, ГГ. Но ну, этим проиграть не обидно. Это третий, четвертый левела. В принципе, что с них взять?